درود رفقا انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست با یک درس دیگه از سری درس های جملات بسیار کاربردی و رایج در انگلیسی روزمره و واقعی و در این درس میخواییم بپردازیم به جملاتی که در احوال پرسی سلام دادن استفاده میشه خیلی فکر میکنن که احوال پرسی و سلام دادن در انگلیسی رو بلدن اما خب اینطور نیست وقتی که پای عمل برسه و در انگلیسی واقعی بخوان سلام احوال پرسی کنن در حد I'm a بورد من یه تخته سیاه هم میمونن پس با مرور این درس با تمرین این درس میتونید جملات عبارت هایی که برای سلام و احوال پرسی در انگلیسی واقعی به کار میرن رو خوب یاد بگیرید و به اونها مسلط بشید پس لطفا با این درس همراه باشید تا انتها فراموش نکنید برای دریافت درس های بعدی کانال انگلیسی مثل خوردن رو subscribe سابسکرایب بکنید در یوتیوب و با فشردن آیتم notification به محض انتشار یافتن کلیپ های آینده و کلیپ های بعدی انگلیسی مثل آب خوردن در جریان قرار بگیرید تا بتونید از اونها استفاده بکنید. بپردازیم به درس جملات و های رایج و کاربردی برای سلام و احوالپرسی پرسی در انگلیسی. قبل از هر کاری اجازه بدید که سلام و احوال پرسی رسمی رو یاد بگیریم. طبیعتا یه جایی شما لازمه که سلام رسمی بدید. مثلا شما تشریف بردید یک اداره، تشریف بردید دانشگاه یا در موقعیتی که رسمی هستید با طرف خیلی خودمونی نیستید، نمیتونید که بگید های یا اپ یا همچین چیزهایی نمیتونید استفاده بکنید که باید سلام و احوال پرسی رسمی رو یاد بگیرید اولین آیتمی که باید برای سلام و احوال پرسی رسمی یاد بگیرید hello همین hello که همتون بلدید hello یعنی درود سلام میدونید همتون بلدید اما چه موقعی استفاده میشه مثلا میخواید شروع کنید ایمیل بزنید به دانشگاهتون ایمیل بزنید به رئیستون ایمیل بزنید به محل کارتون ایمیل بزنید یک درخواست بدید پس hello آیتمی است که برای موارد مکاتبه ای قطعا استفاده میشه همچنین وقتی که وارد یک محیط میشید که خیلی با اونها آشنا نیستید یا خیلی باشون خودمونی نیستید hello درود سلام پس آیتمی است که خیلی کاربرد داره کاربردش هم بهتون گفتیم پس hello درود سلام hello hello good morning good morning Good morning میدونید صبح به خیره معنیش میشه صبح به خیر صبح شما هم خیر عزیزان دل اگر صبح دارید این کلیپ رو میبینید اما توجه بکنید good morning برای سلام هم استفاده میشه به جای اینکه شما بگید سلام مثلا وارد محیط کارتون میشید یا طرف رو تو خیابون میبینید به جای سلام به جای هلو اگر صبح باشه میتونید بگید good morning. صبح بخیر Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. بعد از ظهر بخیر مثل صبح بخیر اگر بعد از ظهر باشه از این آیتم میتونید استفاده بکنید از این عبارت میتونید استفاده بکنید به جای سلام هم استفاده میشه Good afternoon همسایتون رو تو خیابون میبینید یا همکارتون رو در محل کار بعد از ظهر میبینید Good afternoon بعد از ظهر بخیر Good afternoon Good afternoon Good evening Good evening. Evening یعنی عصر بخیر. Good evening همکارتون رو تو خیابون دیدید، در فروشگاه دیدید، حالا میخواید یه سلام بهش بدید. Good evening. عصر بخیر که به جای سلام هم استفاده میشه. Good evening. Good evening. How are you? How are you? بچه ها you رو بلدید یعنی حال شما چطوره آیتم اول که باید بهش توجه بکنید این است که تلفظش رو درست بیان کنید How are you یا How are you نیست How او، او، ببینید صداش این شکلیه او، How How are you How are you حال شما چطور است یا حال شما چطوره این هم یه مقدار رسمیه حتی به جای سلام هم میتونید بگید How are you حال شما چطوره حال شما چطور است یه مقدار رسمی تره از اینکه مثلا شما بگید واتساپ چه خبر پس دقت داشته باشید How are you حال شما چطور است How are you How are you How are you doing How are you doing? How are you doing? یه مقدار کاملتر و تکمیلتر از How are you? How are you doing? یعنی چطور دارید انجام میدید؟ چطور داره میگذره؟ چطور داره احوالتون پیش میره؟ و خیلی خلاصه در معادل فارسیش میشه احوالتان چطوره؟ یا احوال شما چطوره؟ How are you doing? How are you doing? Nice to meet you. Nice to meet you. Meet ملاقات کردن نایس nice خوب. Nice to meet you یعنی از ملاقات با شما خوشوقتم. خوشبخت نه ها خوش وقت حالا چه موقع استفاده میشه وقتی که طرف رو دیدید احوال پرسی کردید how are you گفتید good morning گفتید اون پرسیده که احوالتون چطوره شما گفتید nice و بعدش میتونید بگید nice to meet you از ملاقات شما خوش وقتم برای جاهای استفاده میشه که دفعه اول طرف رو دارید میبینید nice to meet you از ملاقات شما خوش وقتم nice to meet you nice to meet you It is nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice یعنی خوبه to meet you که شما رو ملاقات میکنم خیلی خوبه که شما رو ملاقات میکنم باعث خوشوقتی منه باعث خورسندی منه It's nice to meet you طرف رو دیدید احوال پرسی کردید و حالا میخواید برای طرف نوشابه باز کنید تحویلش بگیرید یه مقدار رسمیه و هنوز خیلی باهاش خودمونی نشدید It's nice to meet you در قرار کاری در قرار دانشگاهی در قرار آکادمیک حالا هر چیزی که هست یه مقدار رسمیه It's nice to meet you خوبه که شما رو ملاقات ملاقات میکنم. It's nice to meet you. It's nice to meet you. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you. I'm pleased یعنی خورسندم، خوشوقتم to meet you که شما رو ملاقات میکنم. I'm pleased to meet you. خورسندم که شما رو ملاقات میکنم. I'm pleased to meet you. باز هم در موقعیتی که طرف رو دیدید احوال پرسی کردید حالا میخواید براش تعارف تیکه پاره کنید میخواید تحویلش بگیرید باعث خورسندیه که با شما ملاقات میکنم I'm pleased to meet you خورسندم که شما را ملاقات میکنم I'm pleased to meet you I'm pleased to meet you It is a pleasure to meet you It's a pleasure to meet you. Pleasure یعنی لذت، خوشی. It's a pleasure. یک خوشیه to meet you که شما رو ملاقات میکنم. It's a pleasure to meet you. ملاقات با شما باعث خورسندیه، باعث خوشیه. باز هم میخواید طرف رو تحویل بگیرید. It's a pleasure to meet you. هر کدوم از این آیتم هایی که گفتیم رو میتونید استفاده بکنید به نسبت موقعیت. همه رو همینجا یک بار برای همیشه یاد بگیرید تا در ذهنتون بمونه چطوری با نوشتن عبارت ها و جملات در قسمت کامنت میتونید تسلط خودتون رو ببرید بالا اعتماد به نفستون رو ببرید بالا که آقا من یک جمله انگلیسی رو یک عبارت انگلیسی رو میتونم بیان بکنم خجالت نمیکشم در دفترچه یادداشتتون بنویسید برای تکرار دوباره و با صدای رسا همزمان با ما در این کلیپ و در این درس تکرار بکنید تا خوب بهشون مسلط بشید It's a pleasure to meet you ملاقات با شما باعث خوشی است It's a pleasure to meet you It's a pleasure to meet you. I'm glad to see you. I'm glad to see you. I'm glad یعنی من خوشحالم to see you که شما را میبینم استادتون رو دیدید همکارتون رو دیدید رئیستون رو دیدید مدیرتون رو دیدید I'm glad to see you خوشحالم که شما را میبینم بعد از احوال پرسی میتونید این رو بگید براش نوشابه باز کنید تحویلش بگیرید I'm glad to see you خوشحالم که شما را میبینم I'm glad to see you I'm glad to see you How do you do How do you do? How do you do یعنی احوال شما چطوره چی کار میکنید یه مقدار رسمیه حتی میتونید یک کم در حالت آمیانه تر هم استفاده کنید ازش How do you do احوال شما چطور است How do you do How do you do حالا بریم سراغ سلام و احوال پرسی یه مقدار آمیانه خودمونی ببینیم که تو موقعیت خودمانی و آمیانه چطور میتونیم سلام احوار پرسی کنیم؟ های های اولین آیتمه طبیعیه که وقتی که شما دارید به طرف ایمیل میزنید یا وقتی که وارد جایی میشید که بقیه رو نمیشناسید محل کارتون اداره یک سازمان نمیتونید بگید های به طرف پس های برای موقعیت های استفاده میشه که طرف با شما رفیقه طرف رو میشناسید همسایتونه که با هم دو سری نشستید با هم خوش گذروندید با هم سفر رفتید با هم شب نشینی داشتید یا رفیقتونه پس میتونید از های استفاده کنید های پس کجا استفاده میشه وقتی که میگیم سلام های یعنی جایی که خیلی طرف آشناست خیلی غریبه نیست باهاتون باهاتون رفیقه هست های سلام های های هی هی هی معادل سلامه ولی کجا جایی که خیلی طرف با شما رفیقه مثل های یا هی به جایی اینکه بگید های میتونید بگید هی دیگه طرف خیلی با شما باید رفیق باشه که بتونید از هی استفاده بکنید هی به جای سلام از هی استفاده میشه به جای های میتونید بگید هی هی سلام هی هی What is up? What's up? چه خبر؟ up به جای سلام هم استفاده میشه up چه خبر چطوری اوضاع چطور میگذره حالت چطوره چیکار میکنی واتساپ همشون تو واتساپ خلاصه میشن بچه ها یه موضوع رو در نظر داشته باشید یک اپلیکیشن داریم به نام واتساپ و نه واتساپ واتساپ اسم یک اپلیکیشنه که استفاده میشه برای پیام رسانی و فرق داره با واتساپ واتساپ یعنی چه خبر اوضاع چطوره حالت چطوره سلام چی کار میکنی به جای همه اینها میتونید بگید واتس اما کجا وقتی که طرف با شما خیلی رفیقه خیلی باش جورید خیلی باش خودمونی هستید پس حواستون باشه ممکنه در موقعیتهایی قرار بگیرید که طرف مثلا غیر همجنس شماست همکاره یا رفیق غیر همجنس شماست همینطوری نمیتونید بگید واتساپ چه خبر باید باش خیلی رفیق باشید خیلی جور باشید پس تو موقعیت هایی که قرار میگیرید حواستون باشه از کدوم آیتم استفاده میکنید دقیقا این رو شخصیت شما رو موقعیت شما رو نحوه برخورد دیگران با شما تأثیر گذاره پس اپ یعنی چه خبر حواستون باشه به جای آیتم هایی که گفتیم استفاده میشه اپ در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید اپ چه خبر اپ What's up? How is it going? How's it going? How's it going یعنی چطور داره میگذره it برمیگرده به اون اوضاع به اون احوال به اون حال به اون موقعیت How's it going چطور داره میگذره اوضاع روزگار ایام چطور داره میگذره برات خوبه ردیف مرتبه به جای سلام هم میتونید استفاده بکنید به جای اینکه بگید های به جای اینکه بگید هلو به جای اینکه بگید hey میتونید بگید how's it going چطور میگذره چقدر عالیان چقدر کاربردیان از انگلیسی واقعی عبارت ها و جملاتی که تو این درس داریم با هم کار میکنیم برای سلام و احوال پرسی در انگلیسی واقعی حالا ما از شما میپرسیم How's it going؟ چطور میگذره؟ How's it going؟ How's it going؟ How have you been? How have you been? How have you been یعنی چطور بوده ای مثلا از زمانی که دفعه قبلی همدیگر رو دیدیم تا الان How have you been چطور بوده ای اوضاع چطور بوده یا مثلا یه کاری رو به طرف سپرده بودی گفته بودی که اگر اینجوری کنی اینجوری میشه اگر فلان کنی بهمان میشه حالا میخوای اوضاعشو بپرسی ببینی که اوضاع چطور بوده به جای احوال پرسی هم طبیعتا استفاده میشه How have you been چطور بوده ای اوضاع چطور بوده است How have you been How have you been What is new? What's new? New یعنی جدید. What's new یعنی چیز جدید چیه؟ اتفاق جدید چیه چه خبر جدید کارات چطوره چه خبر جدیدی داری از اوزاد احوالت به جای احوال پرسی هم طبیعتا استفاده میشه what's new و وقتی که شما اینو دارید میگید انتظار ندارید که طرف بشینه برای شما بگه بله اینجوری بود اونجوری بود اتفاق این بود رفتم خونه دوست پسرم رفتم خونه دوست دخترم رفتم فلان جا فلان کار کردم فقط برای احوال پرسی استفاده میشه اصطلاح دیگه عبارتی است که در انگلیسی کاربردی و روزمره استفاده میشه حالا شما انتظار ندارید که از طرف برای شما بشینه قصه حسن کرد شبستری بگه کافیه شما اینو بپرسید What's new؟ چه خبر جدید؟ What's new؟ What's new؟ What is going on؟ What's going on؟ What is going on یعنی اوضاع چطور داره پیش میره دو حالت داره یه جا در احوال پرسی استفاده میشه یه جا میتونید طرف رو وقتی میخواد شرایطش رو بپرسید ببینید که اوضاعش چطور داره پیش میره هم استفاده میشه پس کاربرداشو دقت داشته باشید هم به جای احوال پرسی هم برای پرسیدن خبر از اینکه اوضاعش چطور داره پیش میره در قسمت کامنت بنویسید برای تسلط خودتون برای اعتماد به نفستون و با صدای رسا بچه تکرار کنید به صورت خیلی سریع و آمیانه و به صورت خیلی نرمال به این صورت تلفظ میشه What's going on و جیش دیگه خیلی مخفی میشه What's going on اوضاع چطور داره پیش میره What's going on What's going on How are things How are things Think یعنی چیز Things یعنی چیزها. How are یعنی چطور هستند. How are things یعنی چیزها چطورن یا به طور کلی اوضاع چطوره. اوضاع چطور داره میگذره برای شما. How are things اوضاع چطوره چیزها چطورن. پس تلفظش رو هم دقت بکنید. TH رو وقتی میخواید در things تلفظ کنید زبون پشت یا زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید سه سه سارا مثلا میشه th th things. How are things اوضاع یا چیزها چطورند. How are things How are things? How is your day? How is your day? How is یعنی چطوره Your day روزت How is your day یعنی روز چطوره روز چطور میگذره خوبه بده امیدواریم که روز شما عالی باشه قطعا با تمرین این درس و یاد گرفتن عبارتهای کاربردی که در این درس داریم خدمت شما تقدیم میکنیم روز شما عالی خواهد بود How is your day روزت چطوره How is your day How's your day? How is your day going? How's your day going? How is your day going? یعنی روزت داره چطور میگذره؟ روزت داره خوب میگذره؟ بد میگذره؟ داریم احوال پرسی میکنیم ما هنوز روی احوال پرسیم اما با عبارتهای مختلف با جملات مختلف How's your day going? روزت داره چطور میگذره؟ بعد از اینکه سلام دادید میتونید از این آیتم ها استفاده بکنید چقدرم کاربردی از انگلیسی واقعی How's your day going? روزت چطور داره میگذره؟ How's your day going? How's your day going? Good to see you. Good to see you. Good خوب to see you که شما رو میبینم Good to see you یعنی خوبه که شما رو میبینم خوبه که تو رو میبینم حواستون باشه تو حالت رسمی نمیگفتیم good to see you میگفتیم it's a pleasure to meet you اما اینجا میگیم good to see you خوبه که میبینمت خوبه که دیدمت با همکار خیلی صمیمیتون مواجه شدید در فروشگاه در بیرون بعد میتونید بهش بگید good to see you خوبه که میبینمت یا رفیقتون و رفیق چند سالتون رو میبینید حالا میگید good to see you خوبه که تو رو میبینم good to see you good to see you حالا در ادامه عبارت ها و جملاتی که رو با هم کار بکنیم که مثلا طرف رو خیلی وقت ندیدید رفیقتونه چند سال ندیدیش یا مدتی ندیدیش میتونید از این عبارت ها برای احوال پرسی استفاده بکنید بعد از اینکه های هلو هر چیزی که گفتید لانگ تایم نو سی لانگ تایم مدت طولانی نو سی دیدار نداشتیم لانگ تایم نو سی خیلی وقته که ندیدمت لانگ تایم نو سی، time نو سی. It's been a while. It's been a while It's been a while یعنی مدتی شده که چی که ندیدمت که با هم ملاقات نداشتیم این هم برای جاهایی استفاده میشه که طرف رو برای مدت طولانی ندیدید و حواستون باشه تو حالتهایی که خیلی آمیانست استفاده میشه طرف کارمند همکار شماست یا وارد یه سازمان اداره میشید نمیگید که It's been a while مدتی شده که ندیدمت پس اینها رو برای حالت عامیانه دوستان آشنایان خیلی نزدیک استفاده میکنیم It's been a while مدتی شده که ندیدمت. It's been a while. It's been a while. It's been a long time. It's been a long time. Long time مدت طولانی It's been a long time یعنی خیلی وقته که طبیعتاً ملاقات نداشتیم دیدار نداشتیم برای رفیق و دوست و آشنایی خیلی نزدیک استفاده میشه It's been a long time خیلی وقته که ندیدمت It's been a long time It's been a long time. It has been such a long time. It's been such a long time. It's been such a long time. Such در اینجا یعنی چنین. A long time مدت زیاد. It's been such a long time. چه مدت زیادیه که ندیدمت. راستش دلم برات تنگ شده بود. ببینید اضافه کردن یک ساچ چقدر میتونه معنی و مفهوم رو عوض بکنه. It's been such a long time. چه مدت زیادیه که ندیدمت. It's been such a long time. It's been such a long time. It's been too long. It's been too long. Too long یعنی خیلی طولانی. مدت خیلی زیاد. خیلی بیش از حد. It's been too long. خیلی وقته که ندیدمت. فهوا و اون معنایی که داره این عبارت اعمال میکنه یعنی خیلی دلم تنگ شده توی مدت مدت طولانی بر من گذشته از وقتی که تو رو ندیدم حواستون باشه اینها رو برای دلبرتون هم میتونید استفاده کنید It's been too long خیلی وقته که ندیدمت It's been too long It's been too long. I am so happy to see you again. I'm so happy to see you again. I'm so happy یعنی من خیلی خوشحالم. I'm happy یعنی من خوشحالم. I'm so happy یعنی این چنین یا خیلی زیاد خوشحالم. چرا؟ To see you که تو رو میبینم. Again دوباره I'm so happy to see you again خوشحالم که دوباره میبینمت کجاها میتونید استفاده کنید هر جا که طرف خیلی با شما رفیق خیلی با شما عیاق خیلی با شما صمیمیه میتونید از این عبارت و این جمله استفاده کنید I'm so happy to see you again خوشحالم که دوباره میبینمت I'm so happy to see you again I'm so happy to see you again Wow, it's so good to see you again. Wow, it's so good to see you again. Wow, دقت بکنید برای حالتی است که شما هیجان زده شدید و معادل وای در فارسیه تو فارسی میگیم وای چقدر خوشحالم که تو رو میبینم تو انگلیسی میگیم واو و تلفظش رو دقت کنید دو تا دابلیو داره دابلیو رو چجوری تلفظ میکنید تو انگلیسی لبها حالت بوسه حالت لوله ای واو باز میشه بسته میشه میشه واو واو یعنی وای It's so good. خیلی خوبه to see you again که دوباره تو رو میبینم. در احوال پرسیاتون، در دلبریاتون، در خوشحالیاتون استفاده بکنید. Wow, it's so good to see you again. وای، خوبه که دوباره میبینمت. Wow, it's so good to see you again. Wow, it's so good to see you again. What have you been up to? What have you been up to? یکی از عبارتهای بسیار کاربردی و سوال در مورد اوضاع احوال طرف که کجا بوده ای و چه می ای؟ معنی و مفهومی که این جمله داره القا میکنه یعنی که توی مدت کجا بودی و چی کار میکردی طبیعتا میتونه در حالتهایی استفاده بشه که طرف خیلی با شما عیاق با شما رفیقه پس در حالتهای رسمی نباید طبیعتا استفاده بکنید What have you been up to? کجا بوده ای و چه می ای؟ What have you been up to? What have you been up to? حالا در ادامه ببینیم چه عبارتهایی رو میتونیم برای پاسخ به احوال پرسی استفاده بکنیم. احوال پرسی کردیم، دیگران از ما احوال پرسی کردن. حالا ببینیم که در جواب چه میتونیم بگیم. اولین عبارت I'm doing very well. Thank you. And you? I'm doing very well. Thank you. And you? I'm doing very well. یعنی من خوب میگذرونم. کارام خوب پیش میره همه چی مرتبه thank you سپاسگزارم از شما and you و شما چطور ضمن اینکه داریم سپاسگزاری میکنیم میگیم اوضامون خوب میگذره احوال طرف رو هم میپرسیم تکرار کن عزیز همراه شو دوست من قربون شکلت برم تکرار کن با صدای رسا در قسمت کامنت بنویس با صدای رسا جسارتت بره بالا I'm doing very well thank you and you من خوب میگذرونم سپاس و تو چطور I'm doing very well Thank you and you? I'm doing very well. Thank you and you? I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. I'm fine یعنی من خوبم. Thank you. سپاس. در حالتهای آمیانه یه مقدار میتونید استفاده بکنید طبیعتا یا حتی یه مقدار رسمی شد میتونید استفاده بکنید خود thank you به تنهایی میتونه در حالتهای آمیانه رسمی همه جا استفاده بشه I'm fine thank you خوبم سپاس I'm fine thank you I'm fine thank you Great thanks how are you Great thanks how are you Great یعنی عالی. Thanks سپاس یا سپاسگزارم. How are you؟ شما چطورید؟ در حالتهای رسمی آمیانه همه جا میتونید استفاده بکنید. Great. Thanks. How are you؟ عالی. سپاس. شما چطوری؟ Great. Thanks. How are you? Great. Thanks. How are you? Not bad. You? Not bad. You? بعد که یعنی بعد Not bad یعنی بد نیستم You. تو چطور در اینجا یه you تنها میگذاریم یعنی تو چطور در حالتهای آمیانه دوستانه رفاقتی بیشتر استفاده میشه not bad you بد نیستم تو چطور not bad you not bad you could not be better how about you couldn't be better how about you could not be better یعنی از این بهتر نمیتونه بشه وقتی که حالتون خیلی خوبه couldn't be better از این بهتر نمیتونه باشه how about you در مورد شما چطور میتونه در حالتهای رسمی آمیانه همه جا استفاده بشه couldn't be better how about you از این بهتر نمیشه تو چطور couldn't be better how about you couldn't be better how about you Wonderful. Thank you. Wonderful. Thank you. Wonderful یعنی فوقلاده Thank you سپاس از شما ممنونم Wonderful Thank you فوقلاده سپاس حالت چطوره؟ احوال پرسی کرده؟ پاسخ میدی Wonderful Thank you در مورد تلفظ Wonderful دابلیوش لبها حالت بوسه هوا خارج میشه میشه و, Wonderful پس wonderful نیست فول یعنی احمق wonderful فوقلاده thank you سپاس wonderful thank you فوقلاده سپاس wonderful thank you wonderful thank you خب شما هم در این درس واندرفول بودید فوقالعاده بودید you از شما ممنونیم بی نهایت سپاسگزاریم که انگلیسی به سلاب خوردن رو دنبال میکنید و به دیگران هم معرفی میکنید بچه ها با هم عبارت ها و جملاتی که برای احوال پرسی کردن و بسیار کاربردی هم هستن این عبارت ها و جملات در انگلیسی واقعی رو با هم مرور کردیم با هم یاد گرفتیم و پاسخ به اونها رو هم کار کردیم و تمرین کردیم فراموش نکنید برای یادگیری خودتون حتما در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو بنویسید با صدای رسا تکرار کنید در دفترچه یادداشتتون بارها بنویسید تا یک بار برای همیشه به اینها مسلط بشید آرزوی تندرستی بهروزی خورسندی و شادکابی داریم برای شما و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید پر انرژی باشید خوشحال باشید تندرست باشید